привет! С вами Яна и Клэр и... Я. И я. <laughs> Наша программа, которая выходит один раз в неделю, называется «Веселые вторники». Веселые вторники! С нами не соскучишься. Та-та-та-та-та! Потому что каждый вторник я куда-нибудь выхожу, гуляю, Ага, как будто в обычной жизни ты этого не делаешь, Глэм. Ну, нет. Я это делаю один раз в неделю. Гуляю, гуляю по городу с камерой, как нормально. Ну, конечно. Не общаешься с телефоном. Похоже, на него там смотрит. Она больная. Немного. Сегодня я в таком прикиде классном, да. Смотрите. Да. Смотрите, какой прикид, да. А еще сегодня она возвращала мою собаку. Угу. Она не холодная. Сумку. А у меня там лежала колбаса. Да. Я из-за этого колбасы вновь пикала. <laughs> Да и в конце концов колбаса скусила ей кусок колбасы. Да. да. А еще она у меня спиздила все. Да, тогда она потеряла все. Она просто отвратительная. Да, отвратительно, ужасно. Представляю, как на меня сейчас смотрят миллионы зрителей которые идут. Сейчас. Мимо нас. Хорошо, что я взяла подругу. Да, я подруга не так, э, да, подруга да. не так ищет вот эту тихую долбоёбку, да? Да, согласна. Но сейчас не самое главное не встретить родителей по Да. А еще потом Ульянка меня заберет. Как может быть? Ну, я еще не знаю, когда у меня аниме там мое начнется и когда оно закончится. Я точно не помню, потому что. Извини. Ну, и я постараюсь, и я, я, я заберу, постараюсь забрать. Она ТП. Да я не ТП, я просто анимешник. Она ТП анимешник. Она тупая пизда анимешник. Уху! Я тебя убью. Да, она меня убьет. Приходите на мои похороны ссылка внизу. Не храните Если ссылки нет, значит я жива и видео будет продолжаться. Молитесь, зрители, молитесь. А куда мы идем? К репетитору, наверное, я не знаю, куда ты идешь. Интересно. А там мужик полуголый. Где? Он там А ты не видишь? Пиздец. Там реально мужик полуголый, смотрите. Лиза, думаю, почему я постоянно тени показываю? Вот ну, я вижу, там реально что-нибудь очень пошлое или коте? Легче видеть коте чем что-нибудь пошлое. Ага, я, например, там, я не так давно когда-то был, я вас Сани видела там в окне манекен был, вот это там, а а, а, а, где на нем майка наступлена? Да. Не знаю почему, но родители мне запрещают гулять. Кстати, это видео не будет отредактировано, потому что веселые вторники, веселые пикник, я люблю снимать без пикника. Научись ну, разговаривать по-русски, так же и сам сразу. Веселые пятницы. Вот так вот. Да, потому что веселые пятницы. Слушай, не толкай меня. А я не могу, мне но я иду в камеру и разговариваю с ней. Веселые вторники, я просто с вами гуляю веселые пятницы. Я с вами разговариваю о том, как прошла моя неделя, о том, что у меня нового. Показываю вам каждую выебучий мотоцикл в пятницу свои новые покупки. Вот это, кстати, штаночки у меня новые, и мои вот эти штуки тоже новые. А у меня все старое. Почему же старое? Хотя да, я тоже старая. Вот сейчас мы проходим мимо карандаша. Кстати, погода сейчас на улице... Пиздец, какая жарень. Да-да-да-да. 31 градус. У-ху! На меня смотришь, тебе как... На, на ненормально. 31 градус раз? Да. Еб твою мать. Я-то думаю, чем мне так хреново? Может быть, потому что нам не такси? А, да нет, 31 градус. 31 градус. Прогноз погоды от Ульяны Демидовой. Да иди ты нахрен. Ульяна Демидова, скажите, пожалуйста, какой на сегодня прогноз погоды? Ну, снимайте трусы, обливайтесь водой, бегайте, бесуйтесь, и тогда, может быть, она вас обратит внимание. И, кстати говоря, может быть, вам будет полегче. 31 градус жары. Так сказала эта женщина. Да. Кем я живу? кем ты разговариваешь, мы с тобой даже не пара. Я тебя просто провожаю, и эти волосы, хотя чтобы я их съела. Девочки, даже мальчики, прячьте свои волосы. Открылся охотник на поедание волос. Слушай, этот заебучий ветер пытается скормить мне мои волосы, ты понимаешь? Мне так нравится фоткать мой факт, он такой... эротичный. Ой, блядь, наушники. Я промолчу. Правильно молчи. Правильно молчу. Правильно молчи. Правильно молчу. Ну вот правильно и молчи. А ты научись правильно говорить. А! Она мне задолбала. Ай, блядь. <laughs> Я чуть не упала. Лох. Ага. В отличие от тебя, я меньше пушка. Она одела джинсы, футболку, носки, кеды в 31 градус. И что? Кстати, очень хорошие новости. Осталось учиться две недели. Да ты креп, Надя Глэм. Рифмочка. Майлз. Теперь всегда, когда мне будет попадаться рифма или что-то позитивное и креативное, я буду говорить «Майлз» представляю, а сколько от меня сейчас отписалось подписчиков. Астронавт, да, а ну. когда-нибудь были вообще эти подписчики? Да. Да. Да. Да. Да. Баков сумасшедший. Да. А, жарко, я... Ой, это железный человек, сними железного человека. Iron Man. Iron Man. Ah. Ну ладно, уже уешь ты, Iron Man люблю тебя! Iron Man. Iron Man. Я всегда скажу с ума, когда слышу Iron Man. А я всегда скажу с ума, когда слышу что-нибудь с трансформером. Ну ничего. А еще я ходила на фильм Iron Man 3. Прекрасно. Знаете, фильм нормальный. Но даже были такие моменты, где плохо, Почти что плохо. Ульяна меня за это ненавидит. Я не вижу тебя. Нормальных и, наверное, может быть. Но просто я транспорт за транспорт. И сама Little Pony! Ай, Little Pony! Friendship is magic! Смотрите, моя Little Pony Friendship is magic. Будет такой же наркоманкой, как я. Не смотрите эту херню. Ну, ой собачку, смотрите, какую собачку. Собачка бедная. Стол собачки с ножкой. Я готова дать все деньги, чтобы она была здорова. А вы, а вы готовы, готовы дать все деньги, за... чтобы эта собачка была здорова? Тогда смотрите этот выпуск и э, ставьте, лайки. лайки вверх, и собачка выдавит намного быстрее. А еще сегодня с крыши, о, из окна упал кот. Пашка, Пашка, надоедливая кошка. <laughs> Надо его... Э, ты же говорил, что будешь, когда рифма что-то. Так говори, что ты там хотела. Майло! Ну вот мы уже почти что пришли. Сейчас нам с вами придется расстаться. И это была Надя Клад, и я, и... Всем пока! <laughs> Пока! Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И помните, я вас люблю. Если кто вас обидит, глаз на нажал по Пока!